昨天在集市看到了一个合适的藤编椅子，因为家里东西太多了，而且我又要搬家了，我犹豫了好久，最后还是买下来了，因为实在太便宜了。大家猜猜多少钱？